このべて今かけてただ理想に届くまでこの手伸ばして善と悪との歯車は行く 一つだけの結末へ何億 表と裏で連なる探りゃ 迷わずに今歯車は行く望んだ通りの結末へ I'll keep trying for my belief たとえ何